Rồi. À, 胖子習慣咗，行咗我哋啲外星人。係咪識狂怒啊？要我會搶狂怒啊！唔使你你去搶啊！係啦，行啦，唔拉你，啱啱俾咗。 紧要，小事啦呢啲。啱俾咗佢。哦，战士攞旗，即系打打骑士相射球。小小心。哇！打相射球啊！ 慘咗，喺度頂。我跟我又冇嘢獨行。點解喎？打旗嘅？ 阿池灯跳过个我拖人啦。他去到去到唔得，晕咗。落下的落下的，我哋四我哋三支，我哋三支。落落下的，移动，三再刀。走啊，追尾走啊！ semana sentido, semana sentido, semana. 홍게 홍게 홍게 取消取消支旗啦！大声取消我去攞，取消到噶，支旗。我走咗啦，好痛啊！佢哋打我。上骑，上骑，取消到噶。取消取消条旗啊！取消啊，绿色啊嘛，系嘛？诶，个贼帮我取消咗，攞咗喂。贼帮你取消就好啊。个贼帮我取消嘅。 佢攞把刀同我批咗塊旗，批咗條旗出嚟，秒喎，好痛啊！我哋打人知。 我揾到支紅旗我。間。綠色綠色啊！我再次再次等，你咁英勇。 哇！咁多人嘅，好多人， <laughs> 我咪话你咁英勇啫。喂，头先三个啫嗰度，我同你喺里边背叛咗你好耐啊，知咪啊，唔系啩？啊，我咪话你咁英勇咯，上边咁多个，我谂住一炮，而家就 D P 喎。唔紧要，系波咯。 做嗰啲快啲去攞旗啦，咪攞球啊！誒，回回一回魔先，匿埋先。卡死，卡死。咩嘢？我都唔知自己呢支系咩嘅，咩色可以啊？你紅色咯。 即系，有冇人去紅色嗰度啊？我準備死啦！快啲去死啊！哎呀，藍色快啲喎，快！紅色，紅色，我條死咗。 有四隻。喂，先集中集中。我係紫色。快快快。OK OK OK。 你皮喺邊啊？哇咁啫喎，你過嚟啦，咁危險。佢拉翻佢，佢中意我。係啱啊啱啊，走啊走。喂，啲門係咪我嚟㗎？有賊有賊！我死啦我，支持唔住。 我都拉你過嚟㗎啦。意思冇用啊！佢又拉翻我過去啊！咁中意你，拉翻你過去。係啊，啱啱啱。諗住拉你過嚟，同我一齊卡卡寶血㗎嘛。哇！好都醒啦，藍色推啲騎師。報啦。 我點解會窒窒地嘅？我諗佢真係要红灯突然间铲咁晒啲，都係攞球啊！攞球啊！我攞攞攞攞攞攞攞，我我喺度出。 吹飞俾人喺度围围剿，哇！吹飞俾人围殴， <laughs> 你前边，我喺后边，加你血，闲 <laughs> 钱啦， <laughs> 你你咩啊？你好近，咩嚟？我帮你插旗，插埋呢支旗，哇！俾人封啊！哇！吹飞秒，都唔系最前度秒，我顶啫。咁啊～ 唔想唔嘅，我去攞嘢嘅啫嘛。林總啊，過嚟呢度啊，頂、嗯！有個窿俾你哋捐都唔捐。哇係！我攞唔到，啱俾人攞咗。唔緊要，我哋終於仲贏緊五百分，佢一波就夠啦。你行得咁快嘅？ 唔好走咁远啊！等色对国外走六色啊，你等啊！ 都出中间咯，好多人，好多人波切，顶住，够嘅，我哋空走佢，唔使惊出，哇！男仔，哇，救唔到，医生我冇得救。 頂啊！俾人恐懼，知得頂。我保緊你，我匿喺度門後邊保你啊！咩人見唔到我？哦，係死六鐵。